Sip, normal. Wah, lebih sing. Mau. Sing, sing ada lebih.

mandor ya. gitu ya, aduh ya. aduh cuma ini seni Nah. Sanggar seni tidak pesemitraan Jagged Lounging tari pendek swastia yang merupakan tari Brahma yang diciptakan sendiri oleh sanggar semitra. Pengarah tari Nikoman Astutiase PA, penata tabuh Murareke Deona Rege, Deona, John Lana dan kawan-kawan pengarah gedik Komang Praneasa. Antuk galah yang titiang majeng ring para penabung. Yeah. aja Pak. Ya, kita langsung pada Pak. Ya, siap, siap, siap. Ya. Kalau sampai mampu, ya. Ya, seperti itu. Tumang. Thằng Ơn xin chào.

Oh. Mas Mitra, Jagilang Cik Tari Pendek Selastiastu yang merupakan tari penyeberangan yang diciptakan sendiri oleh sang asteni Titi Paswitran. Pengarah tari Nikolman Astu TSTBA, penata tabuh Murah Regi, Deona, John Lana dan kawan-kawan, pengarah gending Komang Brana Yasta. Antara Titiang walian, majang rek para penabuh. Thank you.